Здравствуйте, меня зовут Савр Буджалов. Я сотрудничаю с калмыцкими печатными изданиями Байритат, Тегенгирил и Хальмыкын. Тема моих материалов, статей, рассказов и очерков посвящены культуре, истории кинематографу, связанными с нашими народами Калмыкии. С сегодняшнего дня я начинаю серию видеоверсий своих статей, вышедших на страницах газет и журналов Республики Калмыкии. Давным-давно в одной далекой-далекой галактике так начинается легендарная космическая эпопея, очаровавшая не одно поколение киноманов. Вот уже более 40 лет этот феномен кинематографии кино 20 века уносит в свой галактический мир любитель фантастики. Поклонником «Звездных войнов» являюсь и я. Но далекая галактика на самом деле не так далека, как кажется на первый взгляд. Ведь в основе ее сюжета взяты реальные исторические события – культурной традиции разных народов мира. Фильм «Звездные войны» американского кинорежиссера и сценариста Джорджа Лукаса покорили сердца миллионов людей на планете. Наверняка есть и поклонники этой киносаги в нашей республике. А известно ли вам, что в, этой, что в этом знаменитом киношедевре оставлен калмыцкий след? Вот jamu jamu ke fintari cumin yo yo kel khamba ta ba nang nang nang jel chuti nang nang zani ye ke jun nang nang ri ba ba ah ba ba bas khel tin be ke ne ya na chota lak chak 3PO, tell them. Так, например, в фильме отчетливо слышно, что мишкоподобные инопланетяне с Луны Эндор, оказавшие помощь Люку Скайуокеру и повстанцам в победе над, над императором Палпатином, разговаривают на колумбском языке. Один герой говорит другому «Йове, Йове», что означает «иди, иди». В другой сцене мы слышим Юхахым, юкельхымбе, ода бяюч, некнинен из джехаугалам, ахнет дюнет бяючин. Также мы слышим далее фразу «бэйбита кюкшинтахынь». В сцене, когда один из э, эвоков освободил от пут андроида R2-D2, можно услышать «манахна газыр ямаран сяхын». И кажется, будто разговаривают друг с другом калмыцкий дедушка и бабушка. Оказывается, придумывая язык инопланетной расы, звукорежиссер Бен Бёрд использовал, помимо прочих, калмыцкий, а также тибетские языки. Если верить скудной информации из, из постов интернета, Бен услышал наш язык в документальном фильме про калмыков. Ему понравилось звучание, которое показалось ему очень необычным для западного слушателя. После некоторых поисков он нашел 80-летнюю бабушку-калмычку. Бен Бёрд записал ее рассказы и народные предания на калмыцком языке – а затем использовал эти записи в качестве основы для звуков, которые стали языком э эвоков. Как оказалось, информация эта правдива, и пожилая калмычка действительно покорила свой подарила свой голос космической саге «Звездные войны». 70-е годы когда, 20 -го века, когда создавалась первая трилогия, в калмыцкой, калмыцкой США было немало стариков, владевших в совершенстве родным языком. Кто-то был рожден еще до революции 17 -го года, кто-то покинул родину в младенчестве с родителями. Имя бабушки, чей голос был использован для инопланетного языка, Кости Умкова в девичестве Грицкого. Ее уже нет в живых, но о ней нам рассказал ее 47-летний внук Александр Умков. Родилась бабушка Кости в 1899 году в области войска Донского в калмыцкой станице Батлаевской, Багутовского аймака, Багудаемик. Появившись на свет в конце 19 века, большую часть своей жизни она прожила в веке 20, который для многих народов был очень непростым. Зигзаги истории и суровые испытания тех лет унесли ее далеко от родимых мест. Вместе с тысячами земляков и соплеменников она, разделила печальную участь калмыцких эмигрантов, разлученных с домом и родными. Как и многие, прожив какое-то время в Европе, ее семья, переплыв а, на корабле океана, поселилась в США. Могла ли тогда обычная калмыцкая девушка представить, что судьба сведет ее с командой самого Джорджа Лукаса, и что ей суждено, и что она внесет свой скромный вклад в мировой кинематограф? Конечно, нет. Но благодаря ей в Золотом фонде мирового кинематографа сохранилось певучее изучание калмыцкого языка. Внук Александр Умков рассказывает – я горжусь, я горжусь тем, что голос моей бабушки звучит в серии «Возвращение джедая». Хотя мне уже давно не 5 лет, я взрослый женатый мужчина, а некоторым ее внукам уже под 70 лет, да и кто-то из правнуков обзавелся семьями. Кое-кто из правнуков обзавелся семьями. Для меня этот фильм еще и возможность по э, всегда помнить и слышать голос моей бабушки. А в детстве она пела мне песню, которую поют в фильме «Эвоки», э, разводя огонь, чтобы поджарить героев на костре. 3 tell them. Меня назвали в честь дедушки, продолжает Александр. Эм, у дедушки и бабушки было пять сыновей и одна дочь. Сейчас живых только самый младший, Виктор, калмыцкое имя Батор. Э, мой отец Василий был ее вторым сыном. Долгое время бабушка жила в районе Сан-Франциско, в Калифорнии, с моими дядями Дордже и Виктором. А в 80-х годах вернулась в Филадельфию и жила в нашей семье, а я каждый день готовила завтраки и ужины. Как, как, как рассказывал дядя Виктор, однажды к дяде Додже обратился с необычной просьбой его друг из университета Беркли. Беркли. Оказывается, студия Lucasfilm искала интересные и разнообразные языки для своего нового фильма. И бабушка Коси идеально подходила для этого, ведь в совершенстве владела калмыцким языком, знала народные песни, фольклор. В тот день, когда она пришла в студию, было холодно, поэтому чтобы не замерзнуть, поверх своего платка она повязала еще один. Внешний вид бабушки очень понравился киношникам. В результате образ эвоков был дополнен колоритным головным убором. А еще из уст, из уст мохнатых инопланетян звучит калмыцкая песня, которую Кости пела с многим своим внукам. Так калмыцкая бабушка, вернее ее голос и внешность легли в основу создания образа инопланетян, что стало полной неожиданностью для всех ее родных и знакомых. Стоит отметить, что Костя Ункова была не единственной из своей семьи, кто оставил след в кино. Ее старший сын Борис вместе с женой Катей были статистами в западногерманских фильмах. Ее прав, правнук, внук Бориса, Адам Сянбаир Умков, снялся в не, в не менее популярном художественном фильме «Повелитель стихии» М. Найта Шьямалана. Год назад Александр Умков написал электронное письмо «Skywalker Sound», отдел звукозаписи э, э, звуковых, эффектов, дизайна и записи музыки Lucasfilm, чтобы узнать о судьбе звук, звукозаписи своей бабушки. Ответ пришел от главного звукорежиссера Бена Берта. Оказывается, что, что эти записи сохранились и сейчас, как и, все, как и все наследие, архивируются в цифровом виде. В 1994 году, в возрасте 95 лет, Костя Ункова покинула этот мир, не дожив всего 5 лет до столетнего юбилея. Да, ее жизнь была непростой и, впрочем, как и у большинства представителей ее поколения. Калмыцкая пословица гласит «Счастлив старик, успевших поддержать внука. Бабушка Кости увидела не только внуков, но и многих своих правнуков, и, была, и, и, и наверняка была счастлива этим. А ее семья будет помнить и гордиться тем, что в культовом фильме «Звездные войны» звучит голос их мамы, тети, бабушки и прабабушки Кости Умковой. Этим коротким видео я хочу прорекламировать рекламу на своем канале. Уважаемые земляки, хоть я и говорю, что у нас есть команда, но по факту автором, редактором, оператором, монтажером, руководителем и еще много кем другим являюсь я сам. Размещая рекламу на нашем канале, вы поможете нам собрать профессиональную редакцию, состоящую из журналистов, операторов, редакторов и многих других профессионалов, которых нам так не хватает. Канал ZAN Онлайн с июня 2021 года изменил график выхода видео на нашем канале. Теперь видео выходит почти ежедневно, и одному подобный темп мне держать становится невозможно. Сразу оговорюсь, я против рекламы питейных заведений, игровых и букмекерских контор, всяких пирамид, как бы они ни назывались и сколько бы они ни обещали. Также мы не рекламируем ничего политического, потому что про политику я говорю только свое мнение и только бесплатно. Мой канал смотрят те, кто интересуется улучшением мира вокруг себя, саморазвитием, историей и традициями нашего народа. Аудитория не очень молодая, больше всего людей старше 30 лет, ну а детей до 14 лет вообще нет. Цена за ролик до 30 секунд обойдется вам всего в 1000 рублей. Дорогой зритель, отправьте ролик знакомому предпринимателю, может он закажет у нас рекламу. Подробности по телефону 8 961 547 76 64. С уважением, Максим и будущая команда канала заново.